אני מנסה. תביא, תביא, רגע, רגע, תעמוד, תעמוד, תעמוד. אה. שלום כולם, כאן פטרי, והיום אני עושה 300 שכבות של אה, נייר כסף. יש לי פה קצת נייר כסף, וזה, ואלה. נראה לי ברוב לא נשתמש, אבל בסדר. אה, אה, עכשיו אנחנו עושים על הפנים שלי 300 שכבות. נתחיל עם שכבה ראשונה. לך על הפנים שלי. רגע, קוראים פצפצים. And you make me feel like a rebel But I will not give you a reason To destroy me more and more again עשר שכבות על הפרצוף שלי כל זה רואים, רק שתדע, צריך לחתום את זה. 40 שכבות של נייר כסף. המצלמה עכשיו בלי מיקרופון כי שכחנו לשים, אז אנחנו עוצרים לשנייה ושמים מיקרופון. אוקיי, אנחנו ב-48 שכבות, ותקשיבו, נייר כסף ממש בקר. 50 שכבות, בום בום בום. שבעים שכבות של נייר כסף, אני לא יודע אם אתם שומעים אותי בכלל, אבל זה ממש אדיר. וואו, זה לא כוס בישית. היי. כמה שכבות? 90. אנחנו ב-90 שכבות! אוו! אוקיי, מסתבר שנשאר לנו רק אחד כזה ואנחנו לא רוצים לבזבז את כולו וכל אלה כבר נגמרו אז נעשה רק 100 שכבות, סבבה? אז אני פותח את הגליל האחרון שלנו, נקווה לטוב. נשאר לנו שכבה אחת. אנחנו ב-99 שכבות. אוקיי, אני כרגע עם 100 שכבות של נייר כסף עליי. אני אעשה לכם פה סיבוב. כזה אידיוטי. רגע, עכשיו, עכשיו לקטע ההורדה. לא, תנסה לא לקרוע. אה? תנסה בלי לקרוע. אני מנסה. תביא, תביא, רגע, רגע, תעמוד, תעמוד, תעמוד. אה, אה, זה שורט. רגע, רגע, שלוש, ארבע, ו... חכה, חכה, חכה, חכה, עצור, עצור. Oh, פאק. וואו. אתה הזעת. וואו. הזעת ברמות. תראה את זה. אוקיי, זאת המסכה. תסתכלו. וואו, זה מטורף. אפשר לראות פה את החור. וואו, זה ענק. תביא, אני מנסה לשים לי. החרא הזה היה לי על הראש, אני fucking מזיע ברמות מטורפות. אה, זה שורט. אמרתי לך שזה אאו.